Здоровенькі були наші дорогенькі. З вами знову канал Добродій. Зима не поскупилася на будматеріал, тому сьогодні я покажу вам, як будувати снігову фортецю, щоб тримати оборону від недоброго сусіда. Ну що ж, для цього нам потрібно звичайний посилочний ящик. Назвемо його краще ящик для бандеролі. Бандероль звучить більш українською, і трошки менший ящик для насипання снігу. Починаємо з виготовляння блоків. Трамбуємо сніг у ящик. Поїхали. А, ні, отак. Раз. Прийшов час закладати перший блок і нижній ряд. Блоки кладемо один на одний звичайною цегляною кладкою верхній на стик двох нижніх. З боків фортецю закріпляємо напівблоками, які обробляємо совочком. Перевіряємо фортецю на міцність потужним тараном. Не страшно. Помаленьку будуємо її знову. Ну що ж, цього, мабуть, досить, щоб сховатись від снарядів ворога. Залишилось зробити спеціальні бойниці фортеці. Батурин знову готовий тримати оборону. Слава! З вами був канал Добродій. З вас підписка, лайк і комент. Ну що ж, ну що ж, цього, мабуть, досить, щоб сховатись від е, почека. О, блін, класно це. З вами був канал Добродій, з вас підсивка, підсивка, йоперест. Підписка, лайк, лайк і комент. Сьогодні зима, не поскупилися на будматеріал, тому сьогодні ми будемо. На!